olunaku olwaliro abakyala tusazeewo tubanoonyeze anku taata kojja mukwano gw'abakyala asinga emukulu lwasa era nga bwe nabasuubiza katubulire ye women is there agitegeera atya kikyayinza ojjoogerako n'erimu abakyala kikyabagamba omukulu lwasa wanjesibyotanoetulinyabosibitanonyabo mm. happy women is day happy women is day naye nzelo zaliwo kiyinza okusasa kunaku luno Uh-huh. ndumanyiko sitore nyingi ezitansanyula kati ntwala nga olunaku olwa bulijjo tetuli mumakulu hmm. teruli mumakulu ogeze n'ogamba olumanyiko stories nyingi stories kyezo kakati waliwo omukyala wange emabega eh, eyo olunaku lwaliwa womens day n'agenda teyadda teyakomawo nasankulira mukyala mpaka enkya saawa nga munaana mpaka enkeera saawa munaana eh. olwo mwaka ki mwaka ba biri musanvu biri musanvu awo mm. kati bwe yakomawo yagamba nti abadde waki ekyaddako nali sinza mubuuza kubanga gye yali baalinga bambuulira byaliko hmm. mm. Mm. kwegamba gwonnaku lwa womenisde wafunamu ekyo ekyokusoomooza ekyo kiggwa kakati olunaku olulala <laughs> era eh, twali tusanyuka tusanyuka tusanyuka omukyala bwe yagenda ate yakwatagana na gurupu ndala eh, omulala atali oyo yakwatagana gurupu ndala nebasanyuka nakomawo naye nga bukya byatunyumidde nnyo nekitunulira nga ati kino nkikolereki kale kwegamba luno olunaku nze ndijukirako bintu bibi byereere mm. oba abakyala buyina kisimanyi kiki kyemwetwala bulutuuka kiki mm. kyemwetwala bumutuuka oba abakyala si mmere si mmere eh, si kyapati abakyala mm. eh, naye nze nja balaga nze nga nkyali mulamu abakyala nja balaga ogenda balaga ki nja balaga nnabasajja si mmere eh. nunonaku eh, byebyo byokusomozebwa byokka byewayitamu nebinene binene kubanga wekugambira nti binene gwekwava nenjawukana yaffe oli asooka mm. eh, kwava nenjawukana omukyala leero ngamba wasinza nakuwulira lijja ki kijja mm. mwogera lijja saagala mutyowoola mm. kale kati tudde olunaku olwolwaleero kikyoyinza oddoogerako tewali zenkwetulinga lwa bulijjo era sinze naga nti oba ŋŋende mufumbire hmm. edda no nalina amaalo ŋŋenda nenfumba nempeereza omwami afumbye olunaku lwabakyala nembikola byonna nembimalayo naye kati sobola hmm, kyokka kyewakolanga ah. eh, nakolanga ebirungi ebyawukana kuba nti sibikola bulijjo nga mbikolera mukyalo mukyala byeyandikoze nga nze mbikola Mm. naye kati nefumiro ningize bulingiza mm. sobolaosanagenda auto otwale omukyala mutwale wa auto naye nga yo omuyina gosobola otwalaliyo twaliza muli mbafuna mbafuna mm. naye gwe oliko ekikyamuggwe olaba omubuuza nti omuyina mbafuna ngaate mumanye mukama wange olunaku olwo lwaleero oteseteeseduyitamu otya genda mirimu gyange njimale ngende nyo omwenge nziryewaka hmm. hmm. toyinayo ne celebration bajuina sina sina celebration yonna hmm. kubanga lutwalanga olunaku lwabagwagwa olunaku lwaki lwakyagala kirumirize nnyo okiwulidde olunaku lwabagwaga ogamba banakazadde beggwanga bamaama atwala eri nawe banakazadde tulina etuwalabire walala so kale nga bwolwisa olunaku lwaffe abagwaga kuba nange ndi mukyala eh? olunaku lwaffe ffe abagwaga taata mm. eh, oyinza tuwa magezi ki mwekuume bulungi temufuna ssanyu lisinga kulimbadde nali bulijjo mujagwa mu nsobi mulabirira abasajja muhagalane okay. Eh. abantu bagamba nti gwomu ku bantu abasinza okuyisa amaaso mu bakyala eh, otutyoboola oba wasa nokola ki byonna nomala ah, notwogerera hmm. nga bwekubuulidde nti kati olunaku nga lunnagenda nga mufumbiro nenfumba eh, nenfumbire waka wonna wonna nembaga bola zimanye okufumba hmm. nabikolanga ne kati sobola hmm. hata ddala olunaku luno lubi nnyo nnyo nnyo nsaala kutunulira kitole kikyala otyobola abakyala oba tobatyobola si batyobola bwewasa ono noddako oli noddako ne nokola otya novayo noyogera anti nga bwembawasanamu abakyala bwemuli ofumirwa oli nofumirwa oli nofumirwa oli munawe muli kintu uganda yononeka hmm. Hmm. abakyala abategeeza ki mubulamu bwo kuzaala kutuzaala hmm. abakyala bannakazadde beggwanga n'emirimu emirala emitonotono gye bakola tabulina mirimu gyamanyi gyemukola mmwe abakyala tetulina kyamanyi ah, era niwo mutawa tusobola okubeerawo mhm. etubentiningafe eh, eh, tuzaala fe fe abafuwandiwadde mukoma kukuzaala owulira <laughs> nembita gino emirimu mweteekamu myeteeke naye nga gino kati gyokola mm. mweteekamu myeteeke tugisobola nobasinga abasajja mm. kati tubasinga nesente <laughs> ebyo mbyogere kale nja kuwulira munnange mm. sente zajja tinakolaki <laughs> mm. nsonyiwa kikubuuza kino naye olina maama maama akyaliyo maama yafa mm. maama yafa eh. maama yafa waliwo omulala eyamudiramu eh, waliwo omulala eyamudiramu eyali eh, mukulu we yaliwo Mm. walaba bino byokola abakyala ayogera ki kati novaayo nomaama wange mm-hmm. tukolagana naye tatinenyaga kola donaku nolumu mm. abamanyi muli basiru gozate yemanyi nti naye yavaako nti mwavaako akuwana nti mwanange pikek tajjega kigambo naye ze kyebanyi era tawulira bubi yandibadde yagamba dda nti awulira bubi mm. Okay. Mm. ok kakati twa abaana wazadde abaana abobuwala sikyo eh, mbayina mm. nina ebyana ebiwala bingi biwera ameka biwera ebyana oba nga munaana zadde mm. abaana abawala mbayina nga munaana mwenda awo eh, gwolooza bweyisa abaana babalala bala nababo singa babayisa bwe bat kale oyagala batambule mu layini gyo tambulizamu eh, nze abasajja bandibadde besiima okuwasa okumpasa okuwasa abaana bange <laughs> kuba mbatendese webyekisiru yeba batendeka sibibatendese eh, nze mbatendese omusajja bamukwata batya mumaka omukazi yeyina kweyisa atya uh-huh. eh, ze sibiina naye mbitendesa abaana bwetobirinaomugumba ah, oyinza otya okuwomwa omuntu eddagala azaala ate nga wetozaala osobola ah, naye ekyo kyabutonde ekyo kirala ekyogedde kirala kya hmm. butonde anti kubanga ogenze n'ogamba hmm. ntino eyo ebadde nga ŋombo hmm. kuba ogambye gwe tobiina nawe bitendesa konze ate osobola otya okugamba omuntu nti itaano ngaoli muzibe sebe osobola eh, tolabangayo pulezidenti avuga nsi nga nte muwulu wawuliraku pulezidenti ayitibwa moi eh. Eh, yali oh, mukyala we yali yani era omukyala teyafuganga abafumbo bonna bonna n'abatereeza n'aba eh, kisoboka kisoboka mm. Mm. kati abaana byokola abalala abakyala mm. n'ababo byeba bakola babawasebazenonze ndeka tombuuza <laughs> omulembe gw'abaana bange bakuliddeko mulala neguli gumwakulirako mubembonyabonya mulala eh. nawe okimanyi tiotubonyabo ah. byemusaana bitonona nnyo ebyo byenkoze hmm. eh, mwetaaga okucunya eh, mugwirana abasajja mugwiranamwetaaga okucunya hmm. eh. omukyala osobola omudisribing otya singa omuntu agamba disribing omukyala ewoman ensobola ti omukyala omukyala ye maama owaka owulira hmm. atulabirira atutendeka mu neeyisa ne mukulya okulabirira mukyala ye mukyala mukyala alina ekiti kye mm. mukyala naye ngaogambye olunaku terukwatako luno terunkwatako nnyo bikozi otuyisaamu amaaso si kyekyo si kyekyo sibayisa mu maaso naye mwalemu okumanya ekigendero ky'olunaku lwammwe kati naffe tusiwolira eyo gye mwasituwolira eh. baako entanda gyosibira abakyala ku lunaku lwabwe otugambe ogenda nywatemuseeguka nnyo hmm, mulabirire amaka gammwe mulabirire abakyala bammwe mwekuume hmm. temuseeguka kyala osanyuke nnyo obeere nti olwalero waliwo ekikusanyudde ekyawukana ku byali bibaddewo aa hmm. beera mukakkamu lunaku lutwale nti lweddwo naye nga tewejjayo nnyo omusajja yalina okukola kino olunaku lwaffe omukyala yalina okukola abasajja obagamba kibeeyise batya olunaku olwaleero mubeere bawombeefu muyambe ne ku bakyala emirimu gyobadde bakola ate babeere bawombeefu obagambye mm, babeere bawombeefu munange eh, abantu betukulizako olunaku bakatuli eh. <laughs> tebira kalungi bagende batunde bafumbe <laughs> bakole biki eh, basimule lunaku eh, lwa bakatuli bakatuli bekiki ah, abakitegedde bo bakitegedde eh. <laughs> ovumya abakyala abakyala bagenda kusitukira ah, ah. nze abakyala tebanjagalangako abakyala tebanjagalangako ndiwadde mba okwogera ate nze mutuufu okwogera ebituufu nze nina okwogera ebituufu mwise hmm. bulungi Hmm. Nero no lunaku. Oh. Bisa chembi aba chana ze baina. Eza kutu. Pitirivu nyonyi nyo ngoba kubulide bikoro bibiri bebankola. Rufu, rufu nyo. Nga tuwa shita deku gweziri wa generali. Aba chale mpisa mbiza tukole. Zikuluma gwenguwa mwani. Kwe tu wala au tu nga sidiko. Kwe tu wala au tu. Mm -hmm. Nga tava sija mtule sebali. Okay. ibyibituruma mhm. kyekyo kyokka n'ebirala leka mbaleke ambaleke abakyala banasiga saa bamalako olunaku lwabwe bajja kuntabukira banvumi okyatyaomazeko asitya kuvumibwa ati bitubule kale tubulireo bitaano ndeka si lunaku lwa lutalo lwaleero mm. sinafuna omukyala nesimbamu naye singa nafuna omukyala yenna mm. ayogere ekigambo nti lwasa nywe ojja kumpulira njabasamya onoonya enkya gweba omulaba ku intaneti oba ku tivi gwe noonya njakuwulya kyemuli otegere nti mwafa valyo temulina makulu gonna